在周一的部分，我们会逢到的是宝光日，这也会是意味的是在当天的凌晨的丑时，也就是一点到三点的这个时刻呢，是非常大力。如果您是有佩戴这个水晶相关饰品的朋友们，比如说项链啊、手环啊，哦，或者是家中有水晶相关的摆件，都很适宜在当天的这的这个时间呢，把它放到户外去接收月光的一个地哦。 那同时呢，也会透过我们这个地气呢的一个转换呢，来达到让这个摆件呢可以有除秽跟重新加持的一个效果，非常大力。如果您所在佩戴的是，比如类似针对增强这个人缘啊、人际啊，或是财运的个水晶物种，比如说粉晶啊，或是钛晶类的，哦，茶晶类的，都很适宜在这天呢。 做这个宝光的这个橱柜加持的。另外呢，在周一的白天呢，我们很适宜可以帮自己呢，透过整容来开运。那么这个整容呢，比如说你可以针对面部的，也就是脸的部分，我们可以做一个微整形，比如说打玻尿酸啊，或者是除斑、去角质啊、挽脸啊，啊，或者是修眉。 种睫毛哦，除鼻毛哦，这些呢都是很适宜可以在周一去进行的。那么有需要的朋友们，不妨呢可以呢安排一下，甚至呢最简单的一个敷脸哦，都可以达到呢容光哦不太一样的一个感觉哦。而在周二这一天呢，我们会逢到的是适合荧幕前男性朋友们的麒麟日。一般呢逢到这样的日课的时候呢，是很适合可以帮自己。 补运啊，转运或者是呢补财库的。不过因为在这一天呢，我们逢到的是这个三上还有这个天贼星哦入到日课来干扰，所以呢，在使用这一天的日课的时候，就是有一些局限跟但书在。首先呢，就是针对属猪的朋友们哦，比较不好意思，在这一天呢，因为我们在 今年呢，有逢到了这个天狗的这个星数呢入到本命宫，所以呢，在这一天呢，如果你去补任何的库呢，就比较容易呢会牵扯到破财的一个影响力。所以在这一天呢，您只能补运，而不适宜补财库。那么其他的生肖的朋友们呢，在这一天，老师也会建议呢，尽量就是以补运为基准点哦。 还有呢，关路的部分呢，就是尽量不要在这一天去补哦。好，再来就是周三这一天呢，我们会封到的是五副叙事的日课哦，所以呢，这一天非常大力，尤其是针对您本身有货品要入仓、寄仓去贩售的朋友们，非常适合在这一天开仓库，因为可以让你呢很快速的可以赚到你要的出货财哦。 所以，老板们，请务必呢把这个笔记下来了。另外，在这一天也非常大力，我们可以去做交易、斡旋、纳财，还有利券。有需要的朋友们，务必呢在周三这一天执行。另外，如果家中的这个风水格局的部分，我们想要针对我们的室内或者是外墙呢去做补墙哈，比如说因为地震啊，或者是因为长期的一些漏水啊，导致呢我们的这个。 墙壁需要重新粉刷，或者是有裂缝要补的，都很适宜在周三这一天去把它做一个这个修复、啊补墙的一个修缮动作。另外，在周四这一天呢，我们会封到的是攀龙附凤的一个日课，所以呢，不用意外，在这一天就是非常大力嫁娶的日子了。那么，除了这个之外呢，在这一天也非常适合可以做开池放水，而最佳的。 开始放水时间呢，就是在我们的傍晚的酉时，也就是下午的五点到七点的这个时刻，因为它逢的是天赦的时刻，非常非常大力。如果你要求人缘，或者是希望求得我们的家运啊，或是我们的公司的运比较好，分别可以在西方跟南方这两个位置呢来做开始放水，建议是。 五点到六点的时候做开池，六点到七点的时候呢做放水，那么这样子呢也可以避免了这个水呢长期的滞留在一个地方哦，会有一些呃其他的疑虑在。那么在这一天呢，还有其他的开运方式哦，比如说我们可以呢透过调整经络的一个按摩的方式呢来理，让我们的这个气呢可以开哦。那另外呢，这一天也很适合可以修法呃， 修我们的鬓角啊，剪我们的刘海等等的，透过理发、剪指甲或是做美甲、沐浴的方式来做开运。那么沐浴的部分呢，会建议呢，我们的沐浴乳啊，或是香皂，尽可能是有精油成分的，才可以达到更好的一个开运效果。再来看一下，就是周五的部分，我们逢到的是玉堂日。那么在这一天呢，要特别注意一下哦，这一天呢，不宜做。 这个交易哦，因为比较容易呢，会受到这个小号星数的影响，而导致会有一小小的一些损失在。而在周五这一天是很大力嫁娶安床以及住宅的，需要的朋友们可以自行参考一下。另外，在周六这一天呢，我们逢到的是当月的月破大号，所以一般逢到这样的日课的时候，会建议呢，提喜是少取的，尽量呢就是。 跳过，不要在这一天去进行了。不过呢，我们在这一天呢比较特别，就是虽然它是属于月破大号，可是它一样呢有逢到宝光的这个日的这个星数来加持。所以，如果您是在周一的时候呢没有帮你的这个水晶配件除会的话，我们可以运用周六这一天。 但是周六这一天呢，它有几个蛋书，就是它比较适合的是针对，比如说不摒气相关的一些呃水晶，比如说呢黑曜石，啊，或者是说水晶处，它本身就是来除会能量的，那么就是要耗掉自己量的一些水晶，就从这个周六这一天呢来做这个保光的这个消磁跟。 这个重新充电的一个效果才会是比较好的。最后，我们来看一下，在周日这一天呢，我们逢到的是一元一降。那一般呢，逢到这样的日课的时候是非常适合祈福开运的。那么在当天的祈福的部分呢，很大力是针对天解的部分，也就是你希望呢有多一点的天使呢可以靠在你这边。哇，那么在这一天的效果呢就。 可以达到哦。那么要特别注意一下，就是在周日这一天呢，尤其是针对属鸡的朋友们，在当年度我们有逢到的这个白虎星数的一个影响，所以在周日这一天呢，属鸡的朋友们就不宜做呃太多的一些重大决策啊，还有出入的时候呢，都要格外的小心喽。好，以上呢是当周的日课吉凶。 那么再来呢，让我们来看一下呢，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属羊的朋友，第二名是属猴子的朋友，而第一名呢是属猪的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么，在这个三个生肖的朋友，老师会建议呢，在这个在我们的这个事业运还有运呢，都会非常的强盛，因此呢，可以透过你的勤奋跟努力呢，来耕耘。 这样子可以预期在月底的时候呢，你可以有不错的一个这个奖金入袋啊，或者是丰收，比如说案子可以 close 的一个效果。还有呢，在这个礼拜呢，如果您是刚刚就是 on board 的朋友们，老师会尽量的，你们可以缩短你们的时间去适应整个工作环境啊，或者是说适应整个形态，因为对你来讲的话呢，你越早适应，你就可以越快的使用这一波的好运呢。 在建设你的新的案子啊，或是开发的地方，而达到最大的哟。好。接下来呢，让我们来看一下呢，其他的生肖的朋友们呢，在当周呢，又有什么需要留意的地方？首先，第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在这个礼拜，请务必要严守纪律。这尤其是针对如果您所在 执行的工作上，它是有既定的一些 SOP，呃，或者是规范是要去遵守的，请你务必呢，一定要按照规矩去走，不要贪方便，也不要贪就是呃快，然后你就省略了一些步骤，因为这很有可能在之后呢，会变成一些无法修复的问题哦。那甚至呢，可能会让人家觉得你是在犯一些蛮低级的错误，那就会。 不太理想了。那么属老鼠的朋友呢，在这个礼拜留意的天数，有一天是周一。下一个生肖是我们属牛的朋友。属牛的朋友呢，在这个礼拜是属于无法兼顾的一周哦。那不管你是上班族啊，你是学生啊也好，都很有可能会在这个礼拜会觉得哇，我真的是好疲惫哦，好多事情都卡在一起，好多事情都要做，然后事情呢都好像没有办法按照我想要。 走的方式去做，我会建议呢，在这个礼拜尽可能先把你的这个 schedule 哦，把它写下来，甚至呢，呃，先列出来必须完成的事项，都必须，因为在这个礼拜你已经有很多事情可能会插插入到你原来的计，所以才会让你觉得无法兼。顾。所以先把你必须要 do 的的 list 先写出来的话。 来至少可以掌握有什么东西呢？呃，必须要完成的，那么没有办法完成的，至少你会有这个 deadline 的一个压迫感跟压力感在这边哦。那么属牛的朋友在这个礼拜呢，要留意的天数比较多，有三天哦。除了周二之外，还有周五跟周日。会建议呢，属牛的朋友呢，在这个礼拜呢，尽可能哦，要让自己呢。 有条理的一直去 double check 你这个事项，那么就比较不会有遗漏的了。下一个生肖呢，是我们属老虎的朋友。那么属老虎的朋友呢，在这个礼拜是属于要空间的一周哦。那么这个通常呢，会代表是你需要空间去思考，或者是你需要空间去重新整理一些事情，需要空间去创作，或者是我需要。 空间呢，来重新意识到我自己的需求是，什么。所以呢，这个通常呢会代表是你需要比较多的自己的时间，请务必呢不要老是把自己丢在一堆事情啊、一堆人事物里面。当你埋在这些里面的时候，你反而没有办法理清你的思绪跟头绪。所以在这个礼拜抽身出来，这样子对你会是比较理想的。而在当周呢，要留意的天数有两天哦，除了周三，还有周六喽。 所以属老虎的朋友，在这个礼拜加油一点了。下一个生肖是属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属于需要克服恐惧的，尤其是针对，比如说你是创作的，呃，或者是人际的互动，或者是说有些人他有那种控制欲望，就是很想要什么是掌控在自己手里的，不然的话他就会害怕，害怕错误什么。 这个礼拜你要克服的就是类似刚老师刚刚讲的类似这一些这一类的事项，呃，不要让自己总是觉得做的不够好，因为呢，呃，有的时候呢，当你太完美了，你反而没有进步的空间嘛。所以在这个礼拜呢，就不要太过压迫自己，的一周才可以好好的克服中的这个魔的恐惧感哦。 在这个礼拜呢，属兔子的朋友要留意的天数有一天是周四。下一个生肖是属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜呢是属于需要避开问题的一周哦。它代表的是什么呢？并不是说你会逃避，而是是在这个礼拜呢，如果你看到一个直球，就是必须要闪，因为你还没有这个 qualification，你还没有。 这个条件去处理它，所以你先让自己完备了、具备了，再来处理它会是比较理想的。好，那么再来呢？这个也会代表的是说，在这个礼拜我们不要主动去挑衅，或者是说去把不是问题的事情把它变成问题，不要去制造纷争。好，这也是很重要的一环。所以这个礼拜呢，要留意的天数有两天，除了周四之外，还有周五哦。 下一个生肖是属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜属于需要采取行动的，也就是你要 action action action，不要被动，不要观望，啊，不要迟，那么你才可以得到你想要的。你有多想要，有你多去争取，那么它就能够多快的落实跟达到你要的目标。当周属蛇的朋友要留意的天数，除了周三之外，还有周六喽。 下一个生肖是属马的朋友，属马的朋友呢，在这个礼拜呢是属受到重用的一周，所以在这个礼拜你比较容易会被交付一些比较重大或是重要的一些。那么在这个礼拜会建议呢，可以好好的表现，那对你在职场上呢是发光发热的一周喽。那切记哦，有些事情不一定要一个人自己扛哦，也可以呢跟枕边人啊，或是另一半好好的去分享哦。那么 也会很开心的，可以到你的喜悦。那么在属马的朋友，在这个礼拜呢，要留意的天数是周日，一般会建议在这一天呢，就是可以让自己清闲下来，因为忙了一周嘛，所以在周日这一天呢，就是当做是自己可以放电放松的天哦。再来，下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜是属于不计后果周。 但是呢，这个不计后果呢，并不是负面的，而是这代表的是在这个礼拜你的不计后果是，你没有包袱，你没有约束，然后你不会想那么多，你只会看着你的目标直线的走，勇往直前。所以在这个礼拜呢，属羊的朋友呢，你的这个不计后果的结果呢是好的，就毕竟你在这个礼拜你的运势是前三名嘛，所以呢，这个不计后果代表是尽量冲就对了。 好吗？所以这个礼拜属羊的朋友呢，只要留意的天数就是周一。为什么？你要先确定好你要往什么方向、什么目标去走啊，这样子你才可以达到达正达标，好吗？下一个生肖是属猴子的朋友，那属猴子的朋友呢，在这个礼拜是实现目标的一周哦，尽量的呢，把你想要完成的哦，在这个礼拜呢去做落实，根据。 呃，做一个蓝图出来比较快，能够让你达到你的这个愿望。那这个礼拜属猴子的朋友呢，运势相当旺盛，所以没有需要留意的天数。下一个生肖是我们属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜是属于占尽上风的一周哦。但是呢，虽然是这样的一个状况，我们还是有需要留意的天数，好不好？就是当周的周三以及周五，占尽。 上风呢，会代表是你在这个礼拜你是要有这个机会可以去做这个 leading 的一个动作，就是你可以领导。但是呢，请务必确定哦，我们领导的方向要是正确的，不然呢，整个楼都会歪了，知道吗？好，那么属鸡的朋友呢，在这个礼拜，只要你确定自己的方向是没问题的，那么很多人都会当你的 follower。下一个生肖是属狗的朋友。 属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于进入正轨周，所以会代表是你在这个礼拜，不管你在做什么案子啊，或者是呃手头上有什么样的一个 project，都可以很快的进入到主轴，而且很快的，比如说有谈的案子，也可以很快的切入到要点，然后达到对方的需求，或是砍到你要的一个的 budget 里面。 所以在这个礼拜，对属狗的朋友来讲都是不错的，因为很多事情都是切到要点啊，或者是要处。那么在这个礼拜要留意的天数，有一天是当周的周二哦。最后一个生肖是我们属猪的朋友。那么属猪的朋友在这个礼拜是属于如鱼得水的一周，看看你看看，这代表是转运了嘛？上个礼拜是那么顺利，但是这个礼拜完全是个大翻盘哦。所以呢。 好好的享用这个礼拜的好运势哦。接下来呢，让我们来看一下呢，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名是我们属马的朋友，第二名是属狗的朋友，而第一名呢是属鸡的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友哦。那么在这个礼拜呢，你会发现自己呢是比较有这个意愿呢，去跟对方分享你。 中的一些呃小事情，喜怒哀乐，所以对方呢也会比较开心哦，因为他会觉得是说至少呢你有把我放在心里了，你比较不会把自己的情绪都埋藏起来了。不过在这个礼拜呢，你还是要在付出更多的一些耐心去做什么，去聆听，还有去留意一下对方是不是在跟你互动的时候都有他的一套逻辑跟规则。 所以这样子你才可以看出对方的用心。当你看出对方用心的时候，你在互动的时候，你也比较知道，哦，原来我要怎么样去回应对方的好。好，所以在这个礼拜呢，呃，也会建议就是在互动上呢，也要务实一点哦。呃，比如说呢，对方缺什么，那我们就是用什么去给他，这样子呢，才比较可以攻略对方的心喽。 好的，以上是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的 LINE 群组加入老师。我是金英老师，感谢大家的收看，我们下周准时再见喽，拜拜。